zugan sinisten ez duzun unetan entzun barrenen gripea, belarriko infekzioaren bat edo udaberriko alergia. Sintomak sumatu ala, telefonoz, ambulatoriora deitu eta egunean bertan ez bada hurrengoan medikoarenean gaude. Egun batzuk oean pasatu, belarriak ongi babestu edo antizatikoren bat hartu. Aste barten bueltan, listo, horrekin nahikoa izaten da. Bai, egia, Horrekin bakarrik ez. Etxekoen mimoak eta hamak prestatutako salda bero osoa ere ezinbestekoak izaten dira. Garikoitz Arruarte, Ibon Fernande eta Itzol Gobortzak dituzten gaixotasunak ordea ez dira astebeteren bueltan sendatzen. Ez da Ibon Iparragirre, Ventura Tome, Txuz Martin, Josetxo Arizkure, José Ramón López de Abechuco, Inma Berriozaba, Iñaki Echeverría, Jose Miguel Echendiaren gaixotasunak ere. Euren gaixotasunak bizitza guztirako gainean eraman beharreko motxilak dira. Eta motxila hoiei preso egoteak sortzen duen berezko estresaren zama gehituko diegu. Esta situación es insostenible. Nuestros vecinos están viviendo una situación límite. Exigimos que tengan un tratamiento lo más digno posible y eso solo es posible estando fuera de la cárcel. Respeto de los, derechos humanos para todas y todos. Posiblea da, Gausak alda daitezke, egoera bidegabeak aldarazi ditzakegu, eta horretarako elkartu gara gaur hemen. gure indarrean sinisten dugulako. Elkarrekin garaipen handiak lortuko ditugu, baina ez gara gu garaileak izango, guztiok irabaziko dugu. Giza eskubideek irabaziko dute. Hori baita hemen gaudenok lotzen gaituena, giza eskubideen errespetua. Somos personas de diferentes ámbitos, pero nos une no poder estar callados ante la injusticia. Los y las presas y huidas siguen siendo personas y como tal tienen derechos. Les guste o no a algunos. Asko gara eta gehiago izango gara. Bilgaite zen. Gaurko zita, Hernani, Lazarte horia eta horeretan, gure herriko kideen alde lanean ari garen kideo jarri dugu. Baina gure herrietan ez ezik, Euskal Herriko txoko guztietara, iritsi dadila gure mezua denborak ez du etenik, gaixotasun larriak dituzten presoak kalean nahi eta behar ditugu. Ezkerrik asko gure deialdiarekin bat egindu zuen guztiei. Jarrai dezagun lanean, bakoitzak bere esparrutik, ahal duen bultzadatxoa emanez, lortuko dugu!